better go before she said hi after. Okay. It's, it's close to here. It's uh, like uh, that pink blocks like there. Yeah, yeah. It's Calle 7. Okay, perfect. And yeah, that direction. So you don't oh, see that much? So, yeah, so some, sometimes some guys say <laughs> you can be lost. Like, no, because of stuff like that. okay. <laughs> okay. Shit. Coffee, let's go. Vamos Logo bom. Buenas. Yes. Yeah. And then we went to play Tejo. Okay, nice. <laughs> yeah. Surtout, il paraît, sur la, cuisine, sur point de ouais. Hola, bienvenida. Pero, diferente que en de homem é o Muito lindo. <laughs> Yeah, it just works with a cracker. He's very smart. Yeah. <laughs> <laughs> lindo aquí. Sí. Lindo. Maravilloso, fenomenal, majestuoso. ¿Cómo es maravilloso? Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso. Maíz. Ah. horn Bye. Perfecto. Para pisar el bolsillo. No. Una balanza, no. No, no. Por aquí también, con todo eso. Pienso que entramos por ahí, ¿no? Yo estoy bien de comida. ¿Cómo se llama? De, qué? A ah, la, trucha. Y un poco más arriba es puede ser un gavilán. Sí. Los que se quedan así en un lugar se ah. llaman gavilanes. ¿Es un tipo de ave o es el eh, nombre de Un tipo de, sí, de águila, sí, No es el águila que vemos en las películas. No, igual sí. sí. Yes, <laughs> that is right. Yeah. This has been good. Did you come from that direction? hasta el pico. Sí, la misma vista pero más abajo. Sí, pero... <laughs> Este un para dormir, en colchón, un colchón, colchón mattress. Ok. back. Okay. Yo firmo. Uh, ah, firma. What else should we do in Cusco? Um, I reckon we're going to have two or three days. Yeah, that's a good question. Uh, morning at 8, 9. They go on the speedboat for two hours, stay on the island till like 4 or 5. Yeah. You sleep on these paddocks on the dock, like breeze. It's just... Is it rain? They don't cover. Okay, cool.